Vamos a aplicarle de nuevo su vigilante, weón, porque quedé picado la última vez, weón. Y ahora lo quiero terminar bien, weón. ¿Ya? vamos a poner 10 fichas, weón, y lo vamos a terminar terriblemente rudo. Ya, ahí los flights, weón, se llevan a Mahona, weón, como, como prisionera, weón, y ahí se toma la ley con tus propios puños. Buena. Démosle este weón de personaje no tiene un nombre, weón. A lo mejor no, no, no, no sale ningún nombre, weón, en el. Ningún detalle que diga cómo se llama, weón. Ya, vamos a ver, el tío linchaco la vamos a hacer cortita, weón. Los weones que me caen mal que son tan duros, weón. Vamos a avanzar nomás, weón. Estos me preocupan, los lo es que te agarran, weón. Tiene como el mismo error del Kung Fu Master que si deja un weón atrás, no, no te siguen. Ah, su madre se me olvidó esa weá. Vamos. Aquí se alejan solo, ¿no? Ya. Vamos. Bueno, si queréis me seguís, pues bueno, vamos. Mire, encima parece otro flight, weón. Ya, pues, weón. Mire, deja arrancarte, baraco. Vamos. Aquí estamos llegando ya al final. El primero que hay que matar es este acá. Después este weón. Después vamos a ocupar la técnica con este. Ah, ah. Y ahora no dejar de pegarle. Con todo nomás, weón. Buena la técnica en todo caso, ¿eh? ¡Uy! ¡Suéltame! No. Ah, ah. Oh. Ah. Ahí está. Buena la mocha, ¿eh? Ahí va Bad Spencer tirando en el suelo. Bien. No estuvo tan mal esta. la van está encaminándose con Madonna, no sé, weón, Tarf hacia el basurero. Es el basurero de automóviles, donde, donde enterraron a Freddy Krueger, a Fred Krueger. Ya, pues, aquí tenemos que ponernos acá, weón. Toma, dejar que no me llegue ningún palo, weón. Oye, no me regenera la energía, weón. Mala leche, weón. El juego no te regenera la energía, weón. Ah, weón. Oh, no. Puta, weón. Pero cómo, weón. Y todo pasa por esos mongólicos que... Te... Negro, Todo por esos, esos weones que te agarran, weón. Esto. Estos son los que te cagan. Esto. Ahí viene mi super linchaco bacán. Hombre de color atrás. Ah. Ah. Ah. Toma. No. Vamos. Uh. Atrás se ve como un fondo, weón, donde están las torres gemelas quemando, se parece. Ya, estos weones, weón. Aquí no hay técnica con estos weones, weón. A ver. No hay técnica, hay que pegarles patas nomás, voladora. Oh, No tienen para la goma, weón. Ya. Mi patada gana, así que... Ya, pues. Son duros, weón. Ya, este weón se está como puro protegiendo, weón. Ah. que ser más rápido que ellos más Uy, me comí dos al tiro. Uy. Ya aquí queda poco. A mí también. Puta la weá. ¿Cómo no hay técnica, weón? Vamos. Weón, me a llegar hasta el principio del escenario si es que lo sigo, weón. Ya, pues weón, monos de mierda que se cubren. Ahí murió uno. Murió tu hermano, mira cómo sufre. Ahora morirás tú. Ah. Oh. Oh. Ya. Toma. Ya iba la mina, weón. Stake 2 cleared. Triggered. Me gusta este jueguito, weón. La van, la van, me imagino, the van is heading for the bridge. Se va hacia el puente. Vamos, corre rápidamente. No hay tiempo. Le ahí se Nueva York, weón, la raja, weón. Ya, pues weón, ¿qué onda? Mm. Esa weón hay que hacer. Ya vamos. Me gusta este tema. ¡No! Eh. Oh, también pego igual. Mis chacos. Estaba una foto ahí. Oye, ¿de cuándo que esta weón es? Oh, Morgió ese weón, no lo había visto nunca, cachado. Maldito, Han Solo. Qué duro, weón. 2, 4, ah, 2, 3, 4, 5, 6, vamos, de voy weón. Qué duro, weón. Cacha las torres gemelas ahí al fondo. Puta, Hans. Maldito gusano, weón. Siempre que me pongo a mirar el fondo, weón, cago. bueno es fácil, bueno. Mira de ahí. Para abajo nomás y saltar. El weón se ríe como si estuviera... Ay, qué atrás. Vamos. Puta, tenéis que ser rápido, weón. Vamos. Ahí está. A ver un combo en la guata. Toma. Está bueno, puro Ah. Vale, vamos. ahí se fue la mina. Le dijimos, dejamos el puente. ya You still have not rescued here. Los skinheads se caminaron hacia el downtown, hacia lo, el pueblo, ¿cómo se llama? El pueblo bajo, los bajos, los, los suburbios, no, el downtown. Ah, weón, se olvidó. No. Los barrios bajos, pues, weón, los barrios bajos. Estos son los barrios bajos. Ahí está la base Oye, qué duro, weón. Weón, qué weón más duro, weón. Ya. Puta, qué onda, weón. Negro culiado siempre por la espalda. Otro negro más. Ah. Vamos. No. Pero qué onda, weón. Hay que matar al negro que no tiene más alcance. Puta. no me van a cogotear. No. Ah, se acabó la weá. Toma. Bueno. Ya que este, este guatón lo vamos a bajar rapidito acá. Eso. Baja de ahí, bitch. Ahí bajo. La misma técnica. ¿No le podría pegar un linchacazo a este weón? Lo vamos a poner al final. Parece un baile la weá. Oh, me lo comí. Puta la weá. Ah, toma. Ah. Ah. Ah. Una patada ahora. Ah. Ahí. Ah. Ya la vamos a matar de pata ahora, ¡Wow! Ahora. Ah. Ahora. Ah. Un combo en la guata. Combo en la guata mejor. ¡Oh! Ah. Muere. Ah. Ahí quedó. dice, weón, que venía a cogotearme, weón. Bien. Si lo único origen más que todo son esas weas de mono, weón, que parecen mucho, weón, mucho mono. Y con estos joysticks que, que, que traen estas palancas malas. ¿Qué dice, Tienes tu última oportunidad para salvar a Madonna. Cacha la publicidad detrás. Jazz. Iron Corporation. Uh. Vamos. Vamos. Con todo, sin parar. ¡Oh, no! Si nos quedamos parados, weón, nos van a agarrar esos weones. Ya, nuestros chacos. ¿A quién le va a venir a pegar palos, vos? Toma. Uh, casi me llega el balazo. Hombre de color. Ah, ah, ah, uh. Qué bueno el juego, weón. vamos a tirar para abajo. Toma. Ya, este weón es brigio, pues weón. Ah. Lo que no sé es cómo tirarlo para atrás, weón. Vamos, levántate. Vamos. Ya, y ahora se hace esto. Ahí empieza la pelea. Hay que pegarle la patada a la altura de la mano. Ahí no. Es como que si le fueran a pegar a la mano nomás. Ahí, miren. Ahí, ¿ven? Ahí. ¡Oh! Hey, come on. Me acuerdo que en una película había esta, este, esta parte, weón. No me acuerdo en cuál. Vamos. Oh. Oh, oh. Ay, pobre. Se le podría poner otra patada al weón. Como que uno rebota, cuando le pega. Ya, bueno. Pues, Ah, ese. Puta la re weá. A ese. Ahí. Ese, ahí. Vamos. Le diste la mina, weón. Puta la weá, weón. Mira, no le puede pegar en ningún lado, weón. Estoy como inmune. Vamos. Hey, cama. on. cama. come on. Y el weón es como. está como un, con un overall, ¿qué? ¿Qué traje cuático que tiene? on. cama. come cama. Hey, on, weón. Hey, on. Hey, on. Hey, on. Qué divertido, weón. Ey, vamos. Ey, vamos. Ah, oh, ya vamos. No hay ninguna otra técnica aparte de esa. ¿eh? Miren, miren, uno se acerca el igual te, te pega, weón, miren. Si la única técnica es esta. Ahí. Ahí le llegó una patada, weón. Toma, weón. Cuando pendejo pensé que botaban arroz de la boca, weón. Cuando uno le pega, esa como salía? Toma. Oh, maldito. Ahí tení. Ah, ah, ah, ah. Vamos a hacer un traje como el del. Oh, ah, oh. Mm. Es duro el weón. No. Aquí como contar 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Se es la única manera. Un poco lenta la weón pero es segura. 1, 2, 3, ahora. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¡Eh! Me dieron vida extra. Oh, y ahora vamos a ver qué tiene aquí esta niña. A ver. No se ve acá. La vamos a rescatar. Y ahí el guanta feliz rescata a la mina y todo el cuento fácil. Lo habremos terminado con cuántas vías, weón? Con una... ¿Cuántas fichas? ¿Una... cuatro? Way to go, dude. Ahora tú puedes decirte, tú has salvado a Madonna. La ley y el orden han fallado. Pero el vigilante prevalece el vigilante. <laughs> Las reglas del vigilante en la ciudad. El vigilante, weón. La guía vigilante, weón. Oh, le hice tanto montaje, weón. Un pollo, weón. Vigilante. Ya, pues qué bueno que hayan visto este cortito, weón. Ahí tienen el corto, el vigilante, un poquito más power, weón. Le puse un poco más bueno. Que estén bien. Está tentado con terminarlo de Chao.